kwa sababu kwa, eh, uki, uki, ukiangalia majirani kukubali jinsi ulivyo ilikuwa ni, ni, ni tatizo sana. E, nikaanza e, kue, kuepushwa na watoto wengine. Mimi, mimi kwangu nikipatikana nikicheza na mtoto wa kiume e, mzazi anakuja anamchukua na anamkanya kutembea na mimi e, vile vile e, mtoto wa kike. Wengi tulikuwa tukisikia hatuelewi na tukitamani kujua kiundani zaidi hatufanikiwi. Siku ya leo tunakuletea exclusive interview kali na kubwa ya kitofauti kabisa kutoka kwa ni binadamu mwenzetu kuweka katika uhalisia kwamba ni, ni kaka au ni dada nashindwa kwa sababu ana jinsia mbili analazimika kuvaa mavazi ya kike kwa sababu maumbile yake yote ni mwanamke, lakini tunaambiwa kwa undani wake anazo sehemu zote mbili za siri, kwa maana ya sehemu ya kike na ya kiume.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 very good afternoon to you wherever you are, watazamaji wa Tiki TV. Jina langu ni Gertrude Chanyisa nikiwa nawaletea matukio kutoka hapa jijini Nairobi, nchi ya Kenya. Kwa hivyo tuko katika mazingira mazuri sana, mazingira ambayo yametulia tena vizuri sana. Kabla tujaenda mbali, wacha nikuambie kwamba Waswahili walisema kuishi kwingi kuona mengi. Kwa hivyo leo tunataka tuzungumzie kitu ambacho kinafahamika kama intersex. Intersex ni mtu ambaye amezaliwa na kujipata kwamba ako na sehemu mbili za siri, yaani ako na sehemu ya kike na ako na sehemu ya kiume. Wengi watasema kwamba pengine ni ushirikina, wengi watasema kwamba ni normal, lakini Leo tunataka tuzungumze na mtu ambaye ako katika hicho kiatu, yaani amezaliwa hivyo na amejikubali jinsi halivyo as, as much as wengine wanaweza sema kwamba mimi siwezi nikajitokeza, mimi siwezi nikafanya nini, lakini vyake yeye ameonelewa kwamba ni vizuri ajitokeze, aongelee kuhusu hili swala, na wengine ambao wamezaliwa na eh, wamezaliwa na nini siri, sehemu za siri mara mbili. Kwa hivyo nimewaambia, nafahamika kama Gertrude Chanyisa nikiwa hapa maeneo ya Nairobi, Kenya. Wacha tuende direct katika mahojiano yetu. Kwa majina yangu naitwa Isaac Kingoli natokea katika e, maeneo ya Kiabu County katika sehemu hili la Kenya na wengi wengi huwa wananitambua kama King'oli yule msapere sana sana kwa e, vile ambavyo nimeweza kujitokeza ili kuweza kuongelelea e, hili swala e, watu waweze kulijua. Mimi nikazaliwa katika hiyo sehemu ambayo ni Kiambu County, iko katika sehemu ni mojawapo ya sehemu ya Kenya nikaweza kuzaliwa pale hivyo na wazazi wangu, na hasa e, mimi ni mtu ambaye ako na jinsia mbili na e, kuwa na jinsia mbili inamaanisha ya kwamba niko na sehemu ya kike na sehemu ya kiume na wazazi wangu wa, wa, walipo waliponizaa ama mamangu alipoenda pale hospitalini kwenda kujifungua e, alijifungua vizuri kawaida e, na akaenda nyumbani e, bila kujua kama kuna tatizo lolote. E, alipoenda pale nyumbani kwa ile harakati ya kuweza kutengeneza mtoto pengine kumuosha nini, baada ya, ya siku kadhaa hivyo e, eh, akapata ya kwamba kuna kitu ambacho e, si cha kawaida ambacho ninacho ni so eh, ndiposa akaamua ku, ku, kuchukua hatua ili ende aweze kurudi hospitalini, kwa sababu eh, nimekuwa na wadugu eh, ambao amenitangulia pale hivyo, so si kumaanisha mimi ni ndiye ambaye ni, ninatangulia huko kwetu nyumbani. So akaona kuna kitu ambacho si cha kawaida, akaamua aweze kurudi hospitalini ili aweze e, kuelezwa nini tatizo. Uh, wakati alipoenda pale hospitali ili aweze kujua nini hasa kinaweza kuwa shinda, e, ndiposa madaktari wakaenda wa, wakaweza kunikagua na wakaona yenyewe e, niko na sehemu mbili ambazo e, ni sehemu ya kiume na sehemu ya kike. E, hapo ndipo aliweza kumwelezea na akaweza kujua, lakini daktari ilimwambia ya kwamba hili tatizo pengine niweze kukua tu hivyo e, pengine sasa nikikua nikikua mtu mzima hivi nijulikane kana kwamba itakuwa sasa ile sehemu ya kike ndio itakuwa powerful ama ile sehemu ya kiume ndio itakuwa powerful. So kutoka hapo e, tulirudi nyumbani, mamangu akarudi na mimi nyumbani e, na ilikuwa ni hali ngumu sana sana kuelezea e, relatives ama watu wa ukoo e, jinsi ambavyo e, nilikuwa kwa sababu e, kumbuka hili, hili swala halipatikanangi sana unapata pengine e, si watu wengi kwa kijiji huwa wa katika hii hali so mimi kuwa katika hiyo hali azini ilikuwa kitu ngumu sana kwa sababu kwa, eh, uki, uki, ukiangalia majirani kukubali jinsi ulivyo ilikuwa ni, ni tatizo sana, lakini eh, mimi naweza shukuru mamangu kwa sababu kitu cha kwanza alinikubali jinsi nilivyo na akanionyesha aka upendo na pia huo upendo akaupeleka pia kwa madugu zangu, wakaweza kunipenda ingawaje pengine e, nimeweza kupatana na changamoto e, kadhaa pale hivyo kijijini e, kwa watu ambao pengine hawakuona kama hilo swala ni, ni, ni, ni la kawaida e, nikaanza e, kue, kuepushwa na watoto wengine. Mimi, mimi kwangu nikipatikana nikicheza na mtoto wa kiume e, mzazi anakuja anamchukua na anamkanya kutembea na mimi e, vile vile e, mtoto wa kike. So mimi nikakuwa ni, ni kama ninajidharau nikashindwa ni nini Kumbuka hiyo time bado sikuwa sikuwa najielewa, sikuwa najielewa vizuri kwa sababu bado nilikuwa mtoto mdogo. Hii ni hali yako ya utoto. Tuseme sasa wewe mwenyewe hujajielewa, haujui kama kwamba watoto wengine, pengine unaona kama watoto wengine wako tu venye mko, unaona venye mnakwanga mmezaliwa tu kwa, kwa nyumba, alafu unaona tuko tu the same kama watoto wengine, tunacheza pamoja, wavulana na wasichana. Sasa mi nataka kujua utotoni wako na ile venye ulianza shule unaona umeanza primary tuseme grade 1 nini PP1 sijui grade 1 mpaka kufikia, yani utoto wako ilikuwa vipi? E, utoto wangu mimi kama kawaida Wakati wazazi wangu uh, ama mamangu alienda kujifungua, yeye aligudua ya kwamba amepata mtoto wa kijana ama mtoto wa kiume, so yeye akampatia majina eh, ya kiume so diposa eh, saizi naitwa King'ori. King'ori ni jina eh, la kiume, unaona. So wakati alijifungua akarudi na mimi eh, katika safari yangu eh, ya, ya ulezi mimi nime, nimekuwa kama kijana kucheza, nimechana, nimecheza na vijana wa kiume pale hivyo, nikaenda shule nikaanza kucheza na vijana wa kiume e, hiyo e, huo wakati sikuwa na, na, na, na, na changamoto ambazo zilikuwa mingi sana. E, changamoto, changamoto zilikuja wakati ambapo niliweza e, kuenda katika e, shule shuleni pale hivyo e, nikaenda katika ile, ile, ile primary school pale hivyo nilisomea kat, e, eh, maeneo ya Kiabu County huko nyumbani sasa eh, huko sasa sasa huko Ushago sasa huko e, eh, Kiabu County e, kuna ile sasa e, sub county inaitwa Gatundu, Gatundu. Gatundu wewe mama ame, amejua kwamba wewe ni mtoto wa kiume, amekupatia jina la King'ori. Kwanza acha wajua kwamba King'ori ni jina la, ndio maana anajiita King'ori ule msapere King'ori ni jina la Kikikuyu, si ndio? Kwa hivyo jina la kiume ya mtoto wa Kikikuyu ama mtoto wa kiume wa Kikikuyu. Kwa hivyo wewe mama akikuona, alikuona kama mtoto wa kiume na akakupa jina la kiume. Ulifikaje sasa? Naona umevalia mavazi ya kike pale, naona umewekelea wig pale, unakaa mrembo mrembo vile <laughs> naona unang'ara ng'ara pale, unaona. Sasa mimi eh, nilipokuwa pale katika eh, shule ya msingi e, katika darasa ama darasa la, la sita hapo hivyo ndio nikaanza kuona kuna mabadiliko katika mwili wangu. Kumbuka ya kwamba nilikuwa nacheza na, na, na, na watoto wa kiume pale hivyo mpira nini vitu kama hizo, lakini nimeweza kufika katika darasa la sita, nimeweza sasa pale hivyo third term hivyo nimeweza kuona kuna e, e, mabadiliko katika mwili wangu, kwa sababu nikaanza kuona ninaanza kumea matiti sasa pale hivyo nikiwa class 6 third term pale nikaanza kumea matiti, na hilo jambo eh, liliniweka wasiwasi sana. Umesema ile time mtu anafika class 6 kama hapa Kenya tunajuanga kuna lessons ambazo ukifika class 6 science kuna vitu zinaitwa puberty stage, adolescence, ndio kwa hivyo ukifika pale kama sisi wanawake ulikuwa unaanza kuona umeanza kukuwa na mabadiliko. Kwa hivyo pale huko shule umeanza kuwa, ulikuwa mvulana unacheza na wavulana nini na nini, alafu baadaye unaona matiti. Matiti ni ukweli ama ni ya uongo? Mbona naona kama ni <laughs> ukweli, naweza nikaguza kwa kamera <laughs> kwa kamera utaki <laughs> yaani hata siwezi nikaguza kwa kamera ni lakini unaweza nionyesha cleavage, cleavage. Eh. Nitakuonyesha baadaye kwa sababu unajua kama mimi sijawahi kuona, wacha niseme ukweli, mara yangu ya kwanza kuona mtu ambaye nimesikia story lakini sijawahi kuona sijawahi kwa maisha yangu kuona mtu ambaye ako na vitu mbili, so ninakaa kama nakukatakata. Wacha turudi nyuma pale, umesema kwamba ulijipata umeanza kumea vitu za kike kama vile matiti ulianza kwenda hedhi ama hedhi ilianza kuja kwa sababu wakati msichana anafika puberty stage anaanza kude, kuanza kupata periods, anamea matiti, yani unaanza kuona hata mwili wake imeanza kukua kavi kavi vile. So wewe wakati ulifika pale umekuwa ukicheza na wavulana, ukaanza kuona mabadiliko sasa, unaanza kujitambua, mimi ni msichana, naanza kumea matiti, naanza kufanya yani kupata hedhi. Kwanza nikuulize, unapata hedhi? Uh, siku hizi sipatangi. Kit, kitambo ulikuwa unapata? Eh, kitambo nilikuwa napata. Eh, but... Ulikuwa unapata periods? Yeah, yeah. Sana sana mm. sana sana eh, nikiwa high school hapo hivyo but wakati nipaliza high school hivyo nikakuza kwa hustle hivyo ikaenda ikapotea kabisa. Kuna dawa ulitumia pengine ya family planning ikaenda ikakata, ama wewe mwenyewe uliamka tu siku moja? Maana mi najua kama sisi wanawake kama, tu, kama mimi hapa nikikuja kufika miaka tuseme 45 kufikia nini, nimeingia menopause, so that means damu yangu inaanza kuacha unless natumia any family planning, lakini for you hukutumia yenyewe, ilipotea tu, ilipotea yenyewe hata juzi juzi ndio nilie, nilienda hospitali hivyo nikaambiwa sasa eh, mwanaume so nikapimwa ni pale hivyo nikaonekana siwezi pata mtoto katika hali yangu sasa ile jinsia ya kike sasa siwezi pata mtoto lakini unaweza ukazalisha mtu yeah, yeah Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Kwa hivyo kwanza ume, umezaliwa ukijitambua kwanza wewe ni mtoto wa ki, mama amekujua kama mtoto wa kiume, amekupa jina la kiume alafu ki, ki, umegrow umefika class 6 umeanza kuona maumbile ya kike ikiingia kwa mwili yako kama vile kupata hedhi na pia kupata nini, kumea matiti, alafu baadaye ile hedhi imekuja ikastop, ikaacha baada ya high school. Kwanza nikuulize masomo yako ya high school ulienda boarding ya mademu ama ulienda ya nini Machali? Boarding, nilienda boarding school ya boys although nilienda ku, kuenda kwa day school. Nilienda day school nikiwa that term form 3. So hiyo time uko, uko shule ya maboys waliai realize au oh, msako hivi hivi ama wao walichukulia tu kitu like, unajua kuna vile tu, hata kama uko msichana, hata kama utajificha sana na wale wasichana mnakaa nao, at least wata realize. Did they ever realize that there is something weird about you? Eh, hey, walikuja kurealize like uh, first year first year zinawakuwa na realize only teachers, kwa sababu wakati nienda pale hivyo e, wa, wa, walimu walikuwa wa kwanza kujua, kwa sababu hiyo hali waliweza kuele, kuelezewa na mzazi pale hivyo, so walimu walikuwa wanajua hali yangu na wakaweza kunitreat vizuri, lakini watoto hawakuwa wanajua for the time eh, zin, wakati niliingia pale hivyo, walikuja kujua wakati nimekuja like form 2 second year hapo hivyo yeah. So ukakuja ukamaliza kidato cha nne ukamaliza form Then uh, kutoka pale uliendeleza na masomo pengine kwenda college, maybe kwenda university? Si kuweza kwa sababu zile changamoto ambazo nilizopatana nazo pale hivyo shuleni, shule ya msingi na shule ya sekondari, yani ilinifanya nisitake ni, ni tena kwenda shuleni. So masomo wewe mwenyewe ulisema kwamba mahali nimefikia pametosha. Hii time yote uko secondary ulikuwa unapata period na unapata period, alafu baadaye after form 4 ikaacha. Nikuulize, wakati damu iliacha, ulishtuka ama ulichukulia tu kama kitu normal? Kwanza nilishtuka kwa sababu all of a sudden sasa haitoki sasa spati pelio, period sasa nikashangaa nini, but with the time nikakuja nikakuja nikizoea tu eh, pole pole. Umesema uh, period ilikuja ikaisha, umeenda kwa daktari. Ulienda hospitali gani, kama ningependa kujua? Iko tu iko tu hapa hapa Nairobi, sijui inaitwa aje, as in kona hiyo masuala ya, ya watu ambao wako na jinsia mbili. So nili, niliweza kupelekwa na rafiki yangu, so jina hasa linasahaulika. na najua kwamba hospitali mingi hapa Nairobi zinaweza kuwa zinashughulikia mambo kama hayo, kwa sababu mimi kesi ambazo nimezisikia nimeambiwa kwamba mtoto anaweza zaliwa na jinsia mbili, lakini wanaangalia ile active ni gani. Kwa hivyo kama wewe utakuwa kuna uwezekano fulani, pengine kama sahii umeenda hospitali umeambiwa 80% wewe ni mwanaume, kuna uwezekano kwamba hiyo sehemu ya kike pengine ikaja kufungwa ama ika, ikafanyiwa surgery ikatolewa, ndio ubaki tu na ile moja, so that uone kama utaendeleza na hiyo ama umeze any hormones hormonal nini medicines zenye zinaweza kukufanya you be more of a man than being more of a woman. Hiyo sana sana, hiyo umemaliza nayo, ndio niliambiwa hiyo inaweza saidia sana at least kuna tembe ambazo ninafaa nimeze at least nikuwe more as in more like like 95% man yeah so zinaitwa um, testosterone testosterone ni zile hormones ambazo mtu ni unapewa hizo tembe unakuwa more masculine unakuwa more of a man than being more of a woman. So are you comfortable with you being, kwa sababu naona saizi eh, hata sweta ya kike, top ya kike, skati na everything umevalia wigi pale. So are you comfortable you being a man ama uko comfortable being a woman? For me naweza sema I'm comfortable being a man but there is a reason why nimeweza kuvaa hivi. Kuna time nilikuwa na, navaa hivi kitambo, nikakuja nikabadilisha tena nimekuja kuchukua huu mtindo tena. Eh, pengine utuambie reason gani unapenda kuvalia mavazi za kike? E, sana sana wakati nimaliza pale e, eh, nimaliza shule pale hivyo nikapata vile ambavyo nina, ninachukuliwa na watu wa nyumbani na nini, nikaamua niweze kukuja mjini ili nione kama maisha yataweza kunibadilikia. E, wakati nipi, nilifika hapa hivi nikaona hata afadhali nyumbani, kwa sababu hapa hakuna mtu anakujua, na venye mtu anakutreat tu hadi hataki kujua kama unaenda kukufa ama nini. So wakati nilipofika hapa hivi mjini, nikaanza kutafuta vibarua vibarua vibarua vinakosa. So ikabidi sasa nijaribu ni, ni kucheji pia mavazi, nione kama nitapata vibarua kama za kufua hivi, kwa sababu kuna time nilikuwa nafanya kazi za mijengo hivyo, kujengea watu nyumba, na nikaona pia hiyo ina changamoto zake, kwa sababu si kila wakati utaweza kupata eh, mahali ambapo utaenda kujenga, lakini nikaweza ni, ni kukuja na, na, na, na, na hili tukio lingine la kuvaa eh, jinsi ambavyo nimevaa na ninaona eh, limenisaidia sana kwa sababu ni, nimeenda nimepata kazi mingi za kufua. So tuseme saa hii saa hivi ukitaka kutafuta kazi ya kufua, tuseme tupa, uh, <laughs> utafute kazi ya nyumba, sisi tunaitanga umbochi eh? Unaweza fanya kazi hiyo ya kulea watoto? Ah, hiyo mimi nayo nilikataa <laughs> hiyo hiyo nilikataa kutoka kitambo, kwa sababu mimi huwa nataka ku, kwa sababu eh, mimi bado ni myoutuber, nafanya content pale kwa YouTube sana sana za kuelimisha watu eh, waweze kutukubali jinsi tulivyo, na pengine nikienda ka, kufanya kazi pale za nyumba zitakuwa like permanent, sitapata time zangu za kuenda kufanya com, com, content pale hivyo nje, so mimi sijaipenda lakini uki, ukienda pale hivyo napata kibarua, nikipata hiyo mia tatu mia nne at least ninaendelea na shughuli zangu za kawaida wale ambao wanakupatianga kazi, tuseme kama hapa Nairobi unapata watu wa mama wanapenda kukaa kwa gate pale, wanaenda kuulizia kazi tu, kuna kazi ya kufua. Wengine ukienda huko Langata, ukienda kama huku mahali tuko Kilimani, unapata watu wamekalia kwa gate mingi sana, wanaomba kazi. Wakikupatia kazi, anajua anakupatia kazi kama mwanamke ama mwanaume, yeye wanajuanga jinsia yako ama hawajui Uh, kwa wakati wa kwanza ilikuwa ngumu sana kwa sababu pengine eh, nikienda kama nimevalia hivi tena wasikie venye naongea wana, wanashangaa like eh, sauti ni ya mwanaume lakini mavazi na appearance yake ni ya kike. How comes? So hiyo changamoto nilipatana nayo, lakini venye tu nilienda tu hivyo wakanikubali, nikaanza kufanya kazi. Nilifanya kazi hata kuliko uh, ah, wadada ama wa, wa, wanawake wale wengine wote, na hapo hapo hiyo nilinifanya hiyo kazi ya kufua pia nikaitilia manani sana, kwa sababu nilikuwa watatu hivi niweze kufanya kazi, kwa sababu nikienda pale hivyo wananitisha namba ya simu. Baada ya siku kadhaa hivyo, nguo zikishakuwa zimekuwa pale mingi, wananiita tena niendelee na kibarua nilikuulizia kuna tembe umesema hizo zinaweza zikakusaidia ukakuwa a full man because you know a full man anafaa kukuwa masculine bodied anafaa kukuwa large broad shoulders and everything so hiyo sehemu ya kike kwa, hiyo sehemu ya kike unaona kwamba kwamba inaweza tolewa ama ibaki tu pale uh, mi kulingana na venye ambavyo daktari anielezea ni ya kwamba nikitumia hizo dawa yani, yani nitakuwa nitakuwa more active as nikiwa katika sehemu ya kiume so like matiti na nini zitaisha kabisa lakini zitakuwa kuwa zita, zitapungua kwa hivyo hata matiti kwanza sikuwa nimeongelelea stori ya matiti maana naona matiti ni kama eh, pointing anyway sasa nikuulize umeambiwa kwamba hazitatolewa hizo sehemu zitakuwa unaonelea kwamba kama unaweza ingia katika mahusiano siku za baadaye, ama uko katika mahusiano, pengine naongea na mtu mwenye uko katika mahusiano ama ushawahi kuwa katika mahusiano? Kabla hatujaendelea, ushawahi kuwa katika mahusiano? Nishawahi kuwa katika mahusiano, lakini nilikuwa katika mahusiano nikiwa na jinsia ya kimwanaume. Ki sasa, so pale you are the man yeah. Na kama you are the man, hizo vitu zote mbili zinafanya kazi gani na gani? hiyo ya kike tuseme, unajua kama mwanamke, I'm sorry if I might go so much deeper like as a woman, nikiwa niko na mpenzi wangu wa kiume, reactions za mwili wangu zitakuwa za kike, yani nina of course nini, akili shaniambia nataka kujihusisha katika tuseme tendo fulani fulani hivi. Kwa hivyo mwili wangu, sehemu zangu za kike zita react. Sasa nikuulize wewe, kwa sababu uko na mbili, hizo zote zina react, zinafanya kazi zote Uh, si, si zote huwa zinafanya kazi like sahizi niki, nikiamua sasa nina date like nikiwa mwanaume tu hivo tu nina feel tu zile feelings za kimwanaume tu hivo tuseme sasa umepatana na dem unakuwa na feelings za kiume yeah, yeah, yeah, that's true na ukipatana na mwanaume unakuwa na feelings za kike E, e, kitambo kitambo, lakini hizo ziliishanga. Siku hizi sipatangi like nikiwa na feelings za, za, za kimwanamke sana kama kitambo. Kitambo ndio ilikuwa hivyo but wakati ulipokuwa inaendelea tu hivyo, nikakuja e, ile hali ya, ya kukosa e, monthly period hivyo ikaisha nini, so nikapata hizo hizo hizo hizo feelings ni kama zinaenda bado zinapotea, ni kama yani ile hali ya kike ni kama inakuja ikiwa imelemaa, kitu kama hiyo. Kwa hivyo wacha niulize swali ambalo liko very private sana. I'm sorry to ask this question. Hizo sehemu zako zote mbili ushaifanyia kazi? <laughs> Ah, ni, ni swali mzuri sana kwa sababu inakaa very private. Yeah, watu wengi washainiuliza hivyo eh, wakitaka kujua hali yangu lakini mi nasema ile ya kike sijawaifanya kazi like, like, like nikitokea hivyo kama dame, I'm virgin you are virgin yeah. so that means hujawahi kuhusika katika nini kwa hiyo sehemu ya kike sijawahi hata siku moja sijawahi by the way hata sijawahi fikiria kwa sababu okay hata ni, sana sana feelings zenye napata ni za kiume unaona but kuna time nilikuwa na napata wapenzi like unapata mpenzi wa kiume pale hivyo hivyo mkienda na yeye pale hivyo akigudua wewe venye uko anakuacha ana, yani anashtuka kwa sababu so kuna time mtu ashai kukuacha, amepatana na yeye hivi akatoroka kabisa, ameona hivi akasema, hey, hii na akaenda na akaenda na pengine. Mimi by the way huwa mimi si blame watu kwa sababu hivyo, sana sana mimi ujiblame kwanza, kwa sababu tumekuwa na yeye kwa muda, lakini sikumwelezea jinsi nilivyo. So wakati alikuja yeye kugudua yeye mwenyewe, yani akaenda akaona ni kama hali ya kishetani sijui nini, but anaenda kabisa, hata waleo sijaimwona lakini you take it normal, kwa sababu unajua of course, hata akiwa hata angekuwa ni wewe mfano umepatana na mimi, unajua si kitu ambacho watu wameichukulia kawaida, na ninafurahia sana umejitokeza kueleza watu. Si wewe peke yako, kuna watu wako lakini wamejificha. Kuna watu wako lakini hawawezi wakataka kutambulika katika jamii kwamba wako hivi na hivi, which is not a bad thing to come out, kusema kwamba mimi nilizaliwa hivi. Wanasema kwamba hujafa hujaumbika, kwa hivyo katika mahusiano yako umepatana tu na mwanamke Kwa hivyo wewe ukaplay ile role ya mwanaume yeah. So according to you, hata kabla hujaenda hospitali kuambiwa kwamba you are 80% a man, unaona kwamba the role you being a man itakuwa ni sawa kuliko being a woman yeah. Juu sasa mimi wakati nienda pale hivyo wakati kabla sijaenda hospitalini bado nilikuwa na feel like niko, niko poa nikiwa jinsi nilivyo katika ile hali ya kimwanaume, kwa sababu katika ile hali ya kufanya mapenzi nilikuwa nafanya mapenzi vizuri nikiwa mwanaume, lakini sijai sijawahi jaribu ni azini, azini kwenda kudate pengine mwanaume pale hivyo eh, hiyo e, hali ikanifanya nikuwe azini, wacha tu nitosheke ni, ni, tu ni e, nikuwe tu mwanaume. So sasa hizi kama umevalia hivi king'ori na unataka ku, nini, unataka kutongoza, si unajua atatoroka kwa sababu ataona <laughs> ataona ah, huyu atakuwa ni mwanamke kwa sababu umevalia mavazi za kike, umevalia wig kwa kichwa pale. Uh, sijui kama ungependa kutoa miwani kidogo, miwani kidogo. Uh. So that was, watazamaji wa kuangalia vizuri sana wajue ni nani huyu, na ni kwa sababu umejitokeza. Kama ungetaka kujitokeza ungejificha bado. Kwa hivyo ukivalia hivi na unasema sasa we ni mwanaume na uende kutongoza mwanamke, si atatoroka? Uh, ah, ita depend na venye sasa natanichukulia, kwa sababu sana sana like, ni nakumbuka vizuri wakati nilikuja hapa mjini, kuna mtu ambaye tulipatana na yeye alikuwa eh, mtoto um, wa kike na uh, alikuwa actually alikuwa anasoma katika shule iko karibu hapa, ilikuwa inaitwa KU I think inaitwa KU, alikuwa anasoma pale hivyo hapa Kenyatta University, Kenyatta University yeah. na alikuwa anakaa mtaa uh, inaitwa Githurai, Githurai 45. Watu wengi wanaitambua sana. Githurai kuna 45 na 44 naijua. Yeah, 45 pale. So nikaenda pale hivyo nikaweza, hatukuwa tunaishi katika plot moja, lakini tulikuwa ni kama maneighbor pale hivyo. So huyo mtoto wa kike alikuwa mtoto wa pastor so, baba yake alikuwa pasta, so wazazi wake walikuwa wazazi eh, hapo uh, pale kanisani. So alipokuja ili aweze ku, ku, kujoin ile shule akaweza kuja na wazazi wake ili waweze kutafuta nyumba pale hivyo. So, una, una, unajua like ukienda mahali mahali pageni lazima muandamane pengine na wazazi muende mtafute nyumba nini. E, e, ile ile prot ambao waliopata ilikuwa e, inahusisha mpaka okay, the age people like um, kama wamama mama tu hivyo so ah, huyo uh, huyo mtoto wa kike akakuja kuwa rafiki yangu na akakuja kuwa rafiki wangu wa dhati so na mimi hizo feelings zikaanza zikaanza kuniingia kwamba naweza taka nikuwe na uhusiano na yeye lakini yeye eh, kwa akili zake na mawazo yake hakuwa anafikiria hivyo so eh, tulipoendelea tu hivyo sijui kuna i think kuna ile kitu inaitwa dry spell I think ilimsumbua sana na akaamua kuja kuni approach na since alikuwa anajua sasa yeye hataki ku, ku, ku, ku, kuharibu uhusiano wake na wazazi wake, kwa sababu babake alikuwa pasta na alikuwa sometimes anakuja kutembea pale hivyo. So akaniambia King'ori, nataka unifanyie favor. But nikamuuliza ni favor gani, kwa sababu okay, mie, mi nilikuwa nampenda okay, nilikuwa nataka azin, ingekuwa ni vizuri tukuwe na uhusiano na yeye So yeye yeah, akaniambia sijui, unajua mi ni mtoto wa pasta, si unajua baba yangu venye yako, mama yangu venye yako, na huku kwa hii prot unajua kuna, kuna watu to, ambao ni, ni tofauti sana na siwezi taka nikuje eh, na mwanaume hapa kwa nyumba kwa sababu watu watakule, watalia na pengine wata, babangu akijua haitakuwa ni jambo ambalo ni nzuri so ak, ak, ak, akaweza kunibebeleza, sijui ni kube, kubebeleza ama kuni, kunitia kwa tunasema kunitia box. So na mimi ile hali yangu ya ninampenda, so akani convince niende na yeye kwake and, and uh, akaniambia tukienda na wewe, hatukuwa tunahisi plot moja but tulikuwa tulikuwa tu karibu. Akaniambia tukienda na wewe watu hawata realize kama wewe ni chari, kwa sababu watu watadhani wewe ni dem na hakuna mtu atakuwa na shughuli yako so tukaenda na yeye tu hivyo. I think hiyo hiyo kitu ya kuwa dry spell ndio ilimsumbua. After that akaniambia, King'oro, acha nikwambie, najua najua pengine unaweza unanipenanga una, una, una, una lakini nini but wacha nikwambie hii maneno ambayo imefanyika, wacha ishie hapa. Mi by the way nilikuwa nilikuwa tu nataka kuwa satisfaction satisfied as in at least ninakushukuru, lakini hii kitu wacha ied, ied, ied up hapa, nisiendelee kutoka hapa so ulikuwa unaona kama mtu anateka advantage of you, yani to only satisfy themselves, kwa sababu nikija kwako kwa sababu ya dry spell inamaanisha ni haja yangu si kukupenda wewe, haja yangu ni mapenzi na niondoke. Yeah, ukweli ukweli. Na mimi wakati aliponiambia tu hivyo mi nikamwambia tu ni sawa. Okay, sikuwa na ile hali ya kumwambia sijui, unajua nilikuwa nakupenda nini, kwa sababu kuna kitu ambacho kiliingia katika moyo wangu. Yeye ameweza kuniambia hivyo, life life na ni rafiki yangu na pengine mtu mwingine akuja ananiambia hivyo, nitakuwa kifagio tu ya zini ya mtaa. Mtu anataka tu kunitumia na kuja tu kwa keng'oli. Hiyo hilo jambo lilinifanya zini nikate kauli, nikasema kutokana na hapa sitaki mahusiano, sitaki relationship. E, mimi ile courage nimeipata ni ya kwamba azin, eh, pale nyumbani nilikuwa nimeshakubalika, isipokuwa tu ni pale katika kijiji lakini eh, kwetu nyumbani pale ukoo eh, familia walikuwa tu wamenikubali jinsi nilivyo, so nimekuwa na hiyo courage. So kusimama pale hapa mbele ya watu way eh, naweza sema tu eh, hii ndio show ya kwanza nimetoa mask na nimetoa pia ma miwani <laughs> sijaitoa. Okay, nilianza nikiwa na mask, hata ukienda kwa show mingi nimefanya nikiwa na mask na mask yani, but eh, sijaifika mahali hivyo nikaweza nika kutoa miwani but saizi kwa sababu ninaendelea nikijikubali so I think ndio maana nimepata hiyo courage pia ya kutoa pia miwani. Sasa saizi wewe the society ambayo umepatana nayo saizi umeniambia unaishi Nairobi, si ndio? Society ambayo umepatana nao wanakuchukulia vipi? Are they neglecting you? Uh, wanakuchukulia vipi? Hata tuseme kazi, ukisema unaenda kutafuta kazi ya ofisi, pengine unatafuta kwa kampuni ama unatafuta wapi, wanakuchukulia vipi ukiingia pale? Okay, hilo jambo ni jambo ambalo linakuanga, eh, linakuanga ni ngumu sana kuelezea kwa sababu eh, diposa sana sana hatupatangi kazi za ofisi ama kazi za government nini eh, kwa sababu nilisema ya kwamba pale, pale mwanzo wakati nilipokuwa napatikana nikicheza na watoto wengine, hao wazazi wanakuja wanachukua watoto wao na wana watahadhari ya kwamba wasiwe wanatembea na mimi wala wa kucheza na mimi. Hilo jambo limekuja pia kwa watu wazima kwa sababu una, unaonekana where you are intersex uko na sehemu mbili ambazo eh, ni, ni, ni, ni sehemu ya kike na sehemu ya kiume, pengine ukipelekwa pale tu hivyo eh, hawataweza kufanya nini hawata, kwa sababu kuna, kuna ile mind inakuja kwa watu ya kwamba wewe eh, so unaweza act kama mwanaume, so kuna venye unaweza jificha uende kwa, kwa wanawake, pengine kama ni room za wanawake, kuna venye pia unaweza jificha uende kwa room za wanaume. Hilo jambo I, I think ndilo amba, ni jambo ambalo limeweza kuingia kwa kwa maidi za watu sana. Pia inachangia sana tuweze kukosa kazi za maofisi. Saa tunabaki tu kufanya pengine ufanye biashara yako ama ufanye tu kazi za vibarua. Ya, kuna watu wanaweza fikiria pengine wewe, unajua kama mtu aje kuona haizi akaamini. Hata mimi hapa naweza sema kwamba naweza nikakosa kuamini nikiambiwa tu kwamba kuna mtu yuko hivi. Naona uko na ndevu Hizi ndevu zilianza kumea wakati umejitambua, ama kwa sababu unaniambia ulianza kumea matiti? Tena ndevu zilitokea wapi? Ndevu nazo zilitoka wakati nilimaliza form 4 hapo, nikaanza kukuja hapa Nairobi. By the way zime, zimeanza kumea nikiwa hapa Nairobi, nikiwa shule, nikiwa high school nilikuwa tu hivyo, but wakati nilimaliza shule nikakuja hapa mjini sasa, zikaanza kumea tu polepole pole, tu polepole pole, tu hivyo zinamea na nyoa, namea na nyoa. So hiyo hiyo hali ya kumea kunyoa, hata saizi nikiweza ziachilia, I think hata nikienda tu 2 months 3 months, hata uwezi nijua, zitakuwa kubwa. Utakuwa nazo kubwa? Yeah. ishaijaribu <laughs> na, na, na tuseme mm, matiti ina, inaongezeka ama iko tu pale pale wakati limeweka fika tu hapo? kuna mahali ilifika ika, ikaanza ku, kukatika. Sasa ime, by the way si kubwa, unaweza fikiria kama ni kubwa, lakini si kubwa. Ni venye nimevalia zile vitu za kushikilia but ni, ni tudogo <laughs> ni tudogo, si kubwa. <laughs> Kwa hivyo unavalia bra? Yeah. Kuna watu ambao mi nimeona kwamba wanaitwa shimels, Sijui kama ushasikia shimels. Shimel ni mtu ambaye ana maumbile ya kike yaani ukimwangalia ni mwanamke kabisa, lakini sehemu yake asili siri ni ya kiume. So watu kama hawa ndio unapata wanaingia katika LGBT transgender. So wewe kama uko na maumbile mbili hivi je, kuwa ma, na mahusiano na mtoto mzuri mlembo wa kike pale hivyo <laughs> nikaweza kumchukua tu, tuishi pamoja na yeye so venye nimevaa mm, haimaanishi nitakuwa hivyo e, eh, milele zote ama nitakaa nitakuwa hivyo. Kwa hivyo mi kitu mmoja nataka kushangaa kwa hizi vitu mbili ambazo uko nazo ya kike na kiume, ni ipi unatumia kususu? Hii ya kiume ndio huwa natumia sana kwenda haja. Ya kiume ndio inatumika kwenda haja lakini yeah, yeah. Sasa ya kike iko tu maua tu yani ni kama tu ya kurebesha, sijui ni kama itu, kama inawezekana ifungwe ndio, ndio muhimu, but mimi sana sana huwa natumia sehemu ya kiume kwenda haja. Kwa hivyo sasa, wacha tuseme tu you are a full man, just that you have some, uko na sehemu za kike na kiume, lakini umesema kwamba hauoni haja ya hizo vitu kutolewa. Ukae tu mwanaume yule ambaye atakukubali atakukubali hivyo. Yeah, ndio jinsi ambavyo ulivyozaliwa mimi tu as in I make as in different na mimi na wewe venye tulizaliwa tulizaliwa the same ni just only ile as in ile hali ya maumbile tu Mungu akapenda tu nikuwe hivyo na jinsia mbili, na Mungu akapenda wewe tu ukuwe tu hivyo nomo. But eh, suppose sasa umeni, umeni, umeni reject na umenidharau na umenitekia advantage, na wewe kwa familia yako upate mtu kama huyo, utajihisi aje? Sasa unaona, wewe utaambia vipi ule mzazi yako mtaani? Ah, pengine wengine wako huko ghetto wanakutazama, utawaambia aje? Yani uhusia wako in, I mean, whatever you can advise them mimi jambo la kwanza ambalo ningetaka eh, kuadvise si kupenda kwetu tukawa jinsi ambavyo tulivyo. So wazazi pale nje muweze kupenda watoto akiwa by the way, si lazima wazinupende mtu kwa sababu azin yeye akonomo. Ukipata mtoto azin abnormal, kuna wengine wanapatanga mtoto yeye ni deaf, pengine yeye ni ki, ki, kiwete, pengine yeye ni, ni, ni, ni kiziwi anamtupa tu hivi, azinataki kumtoa pia kwa nyumba ana, ama tu anamfungia kwa nyumba, anaenda anakuja anamulisha tu kama, kama zile ng'ombe ama buzi za kulishwa tu azin, ni kama hata ameruse hope. E, si, siongelelei mambo na kuhusu intersex peke yake. Mzazi ukipata mtoto akona maumbile tofauti na watu wengine tuweze kuwapenda, tuweze kuonyesha upendo. Na hao watu wengi sana, hata vipofu na nini, siku hizi tunaona wamekuwa pia wengi wanafanya mambo makubwa kuliko hata venye sisi ama watu nomo wanavyoweza kuyafanya. So tuweze kuwapenda hawa watu, na pia nyinyi watu mkiwa pale hivyo je, tukikuja kwenyu muweze kutukubali jinsi tulivyo, ili nasi tuweze kujihisi kana kwamba sisi ni binadamu kama tu nyinyi. Kama ni, ni, ni ajira, muweze kutupatia ajira za aina yote, kazi za ofisi tunaweza fanya, kazi za uongozi tunaweza fanya, hakuna jambo ambalo hatuwezi fanya. E, jambo ambalo pia wewe unaweza fanya pia na sisi naweza sema tunaweza lifanya pia e, kwa uzaidi sana. Asante sana, thank you very much for your time. Tunashukuru sana sana sana sana, na nitakwambia wewe mtazamaji wa Tiki TV, zidi kutegea matukio mengi kutoka hapa nchini Kenya kupitia kwangu Mchanyisa Gertrude. Mtangazaji mwenza yuko kule maeneo ya Tanzania, anafahamika kama Shayo Kelvin. Kwa hivyo nitakuwa nawaletea matukio ya huku kupitia kwa Tiki TV. Uh, ah, tumetamatisha Interview yetu ya siku ya leo tutakuwa tunakuletea matukio mengi mengi zaidi kutoka hapa nchini Kenya, hasa hapa jijini Nairobi. Ikiwa una uh, if you have a touching story, if you want to share with us a story, then nitafute katika mtandao ya kijamii at Gertrude Chanyisa. Gertrude Chanyisa utakuwa unanipata pale, tutawasiliana. Hasa kwa wale ambao wako Kenya, itakuwa ni rahisi sana kupatana na tuweze kujumuika pamoja kuwaletea matukio ndani ya Tiki TV. Jina langu ni Gertrude Chenyisa, bye bye.